sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari Jumaat Minggu pertama di dalam bulan Syaban tahun 1444 Hijrah dan pagi Jumaat minggu akhir bulan 2 tahun 2023. Kita masuk di dalam hadis yang ke-165 dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Hadis berbunyinya An Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تحشرون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين Hak, hak dikerak tu mari semula Tak tahu duduk mana dah nah learning. Selepas itu baginda membaca baca satu ayat di dalam surah Al-Anbiya ayat 104. Kama badana awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna zalimin inna kunna fa'ilin. Maksudnya sebagaimana kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian. Maknanya macam mana kejadian hak tu buat pada awal macam mana macam itulah dia mari semula supaya kita beranuk anggota tubuh badan kita back mana back tu nah ha, dia mari dia panggil dang dem hok semua sarira rangkai kita tu kami ulangi wujudnya lagi dan maknanya mari semula sebagai satu janji yang ditanggung oleh kami yang Tuhan janji siap dah katanya nak mari lagu tu sesungguhnya kami tetap melaksanakannya Alhamdulillah. Ini maksud ayat Quran. Nabi pun ayat lagi. Orang yang pertama diberi pakaian ialah Nabi Ibrahim. Sebab perjuangan Nabi Ibrahim ni perjuangan yang sangat besar, sangat agung. Nah, sehingga dia dilepar masuk di dalam api yang sangat besar. Nah, lepar dengan tubuh masuk pom dalam api. Allah Taala pun Balah jasa lah kalau kita kecek mudah-mudahan. Balah jasa Nabi Ibrahim dengan sebab dia dilepar masuk di dalam api yang sangat besar tapi Allah wis selamat kepada dia royak kepada api ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim hei api mung wis selamatlah dan wis sejuklah kepada Ibrahim ha, tu. sebab tu Nabi Ibrahim yang orang kafir pada zaman dia katanya mati lah duduk dalam api yang sangat besar tapi tak mati duduk sejuk biasa tak ada tak ada kena api walaupun sikit maka dalam perjuangan Nabi Ibrahim ni sama ada dengan bapak dia sendiri dengan kaum dia kena duduk kecek apa ni degilnya kaum-kaum di kaum dia maka Allah we, Nabi Ibrahim mula-mula sekali orang yang boleh pakai pakaian di hari kiamat padahal orang-orang lain pakai telanjang belakang minta maaf dah. Ya telanjir, telanjir ni kalau dia kita tengok orang sekali ya kita sekali ya kita tengok orang tu silap kain ataupun telanjir, maka dia duduk di dalam kuam songcam kita. Gamara. Kita biasanya kita tengok orang ni pakai pakai ye. Tapi kalau dia kita tengok dia telanjir sekali ya kita tengok lah supaya ngapo gambar dah tak duduk dalam kuam songkam kita tubuh badan dia pasal mana lagu mana sarirak rangkai dia lagu mana tapi wallahu alam akhirat sikit lagi Allah nak ingat ke dak orang hendak tengok orang tu bodok tengok orang lagi mari mung telanje aku telanje bodok dalam syurga muka tengok dah mung aku tengok dah punggung mung ha tu wallahu alam tu hendak ingat ke dak kepada kita tapi kita yakin bahawa semua duduk di dalam syurga ni adalah rabb baru semua rambut baru semua tubuh manusia tiap-tiap orang ni sama tinggi dengan Nabi Adam Nabi ayat katanya ne puluh hasta ni pas ne puluh hasta ni kira kira orang mata tan ni bukan orang hasta dia pandok ataupun panjang dak ne puluh hasta kalau kita kira zaman-zaman lah ni lah lebih kurang punya ha tu seorang manusia walaupun tubuh dia pendek tinggi genuh sara mana pun tu hewan mata tahan dia kan umur 33 sama dengan tubuh Nabi Adam dan dengan Siti Hawa alaihi alaihi wasallam tak tua siapa bila-bila atulah ha, patu comel kalau orang tino lebih comel daripada bidadari hak duduk sekali dengan tok laki dia patu tak ada dah perasaan cemburu padahal syurga pula seperti mana hak nabi royak di dalam hadis banyak perkara sehingga tak kecing tak berok tak ada demi tak ada berasa panah tak ada sakit tak ada benda-benda hak tak molek ada ha, makan makan makan makan jadinya minyak bahu tubik kok bulu romo jadi bahu sedak pula benda hak dia makan tak serupa dengan fitrah dunia yang kita makan makan makan walaupun sedak harga mahal sekalipun semua harga mahal, harga murah hak kita makan, kena tahu dalam jambel belakang. Nah, benda dunia ni benda hak dia panggil dunia fana. Fana artinya binasa. Nah tu orang-orang ngaji kok kok kok pondok dia katanya fano. Dunia ni dunia fano. Gapo fano? Asal daripada fanaun. Fana artinya binasa, hancur punuh. Nah tu keadaan dunia tapi keadaan akhirat alhamdulillah Allah Taala beri kepada hamba-hambanya yang taat dan takwa adalah kesenangan dan kebahagiaan yang abadi. Hadis yang ke-100 ni An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqumun nasu li rabbil alamin miqdara nisfi yawmin min 50 alf sanah yuhawwinu dhalika 'ala al-mu'minina katadalli asy-syamsi lil-ghurubi ila ila an taghruba hadis dikeluarkan oleh Ibnu Hibban 7333 maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu <clears throat> dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda manusia akan dibangkit menuju Tuhan sekalian alam dekat sekadar setengah hari yang dikira masanya Maknanya ni orang-orang mukmin duduk lama mana untuk nak hitung amalan dia iaitu nya dikira masanya setengah hari dah. Setengah hari yang dikira masanya lebih bukan bukan 50,000 tahun. 50,000 tahun ni kira di atas muka dunia. Kira setiap hari di di hari akhirat. Masya Allah. Ah, tak tahulah. Kiu kita nak sapa hitung tu. Wallahu a'lam. Pas apa yang mula-mula tu nak hitung amalan. Nak kira pasal lamdak A, B, C ko. Ko, ko, ko, ngo, sapa. Honuk hu ko. Ko alih botol sapa yo ya ko. Wallahu a'lam. Ya kena ada orang yang mula-mula sekali dihitung amalan dia. Juga nah. Nabi-nabi rasul-rasul. Orang-orang hok pasal candung. Gligo-gligo orang yang akan masuk syurga hok pasal pisit. Ha itulah orang hok mula-mula sekali lepas tu nak sapa kiu kita ni la ilaha illallah. Dengan kesalahan, kesilapan, dosa kita dengan Allah kita sesama manusia. Ha inilah kita kena mikir semua ha, hari akhirat hari perhitungi itulah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia sebut dia hadapi orang ramai hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hitungkanlah diri kamu maknanya dosa pahala salah silap dosa apa ni pahala semua tiap-tiap perkara qabla an tuhasabu sebelum dari kamu akan dihitung bermaknanya di akhirat sikit lagi watazayyanu lil ardil akbar hendaklah kamu berhias diri maknanya prom untuk hari pembentangan yang sangat besar iaitu hari hitung beripungnya semua manusia yang sangat besarnya pada hari itu setiap orang pakat bawa diri masing-masing Maka diberi mudah hal ini kepada orang-orang yang beriman seperti dekatnya masa matahari akan terbenam di sebelah barat. Maknanya orang mukmin, orang hak seni-seni dihitung fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka orang itu akan dihitung amalan dia dengan hitungnya yang sangat mudah. Supaya sebetarnya matahari dia alik jatuh nak jatuh Lepas tu jatuhnya matahari. Hatus betah nak ayat bukan bukan setiap hari dak. Tapi orang hok banyak buku dengan Allah, banyak buku dengan manusia akan dihitung, hitung, hitung, hitung banyak. Seperti mana hadis yang ada di dalam bab ni juga. Nabi royak pandak ya. Man husiba uziba. Siapa yang ditanya banyak, siapa yang dihitung banyak, maka orang itu tetap diazab. Man husiba udziba. Hal ni kita sepatut ingat. Nah, satu hadis yang panjang ya. Man husiba, husiba tulis dia ha waw sin ba. Asal daripada hasaba tu. Hasaba husiba maknanya dihitung. Udziba, udziba asal daripada azaba. Azaba makna azab. Uzibah maknanya diazab. Ha, itulah. Hadis pandok yang Nabi Raya. Tapi makna dia tu makin hati kita. Sebab tu kita selalunya kena mitok semua belong pada <clears throat> belong pada kita nak wi salih semaya tu kita kena at dengan doa banyak lepas pada baca at sudah selawat innaka hamidum majid belum pada nak wis halal kalau kita semaya sunat. Kita at dengan doa banyak. Doa, doa, doa, doa. Itulah dinamakan doa. Doanya, duburus salah. Duburus salah artinya, doa akhir-akhir semaya. Seperti apa? Ha, ni, saya cuba misal. Eh? Allahumma hasibni hisaban yasira. Wahai Allah, hisapkanlah aku ni dengan hisap yang sangat banyak. Satu doa lagi doa yang Abu Bakar mitok daripada Nabi. Abu Bakar ni satu hari dia jumpa dengan Nabi, dia royak, "Wahai Rasulullah, <clears throat> tolong ajarkanlah kepada saya satu doa yang saya nak baca, nak berdoa dalam sembahyang." Nabi ngajar kepada dia, "Mu sebutlah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku zalim kepada diri aku sendiri ni. Zalim yang sangat besar, yang sangat banyak. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Tak ada siapa dah boleh mengampun dosa kecuali kecuali mung saja ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka mung ampunkanlah dosa aku teruh daripada mung kepada aku selalu dah. Tak ada kena duk belapik dengan orang tu dengan orang ni. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kerana tidak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa kecuali engkau. Nah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni. Ah saya terlupa sat ni. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan mengrahmatkanlah kepada aku kerana sesungguhnya engkau lah yang amat mengasihani. Lepas tu doa lain banyak lagi dah. Doa-doa yang Nabi ajar kepada kita supaya kita berdoa. Semoga insyaAllah kita selamat dunia dan akhirat. Masuk pula di dalam bak yang kena. Sifatu ardil mahsyar. Rupa bumi pada pada mahsyar. Hadis yang ke-197. 197. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي قال سهل أو غيره أو غيره ليس فيها معلم لأحد Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1521 dan Muslim 2790. Maksudnya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi ayat katanya pada hari kiamat manusia akan dihimpun di pada yang putih bersih seperti roti bulat yang berwarna putih. Nah, cuba kita gambar roti, orang duk kame-kame-kame roti. Nah, roti bu, roti hok hok warna putih gandum dia masya-Allah. Ha itulah pada mahsyar macam itulah. Nak no, ayat katanya pada yang tidak ada pokok kayu. Ha, cuba gambar. Ha. Tak ada teduh. Tak ada lindungi gapo-gapo. Sehal atau orang lain berkata, di sana tidak ada tanda petunjuk bagi seseorang pun. Maknanya, tak ada paklak. Gotu, goni, gotu, goni. Semua pakak pergi duduk di satu tempat belakang. Tanuh dia sangat-sangat putih. Allah, cuba kita gambar pada waktu tu. Kita gambar cinta nakan sikit katanya. Manusia kena pergi duduk. Eh, Bawa diri masing-masing. Allah. Lepas tu pakak duduk tunggu. Bila lah nak sapa kiu. lah Yang Nabi Raya. Kita walaupun tak sapa lagi. Tiap-tiap orang tak sapa lagi. Di pada mahsyar macam mana tapi kena kira kena hitung we jadi belum siapa pada hari itu kita kira-kira siap dah masuk pula bab yang ketujuh ahwalu yaumil qiyamah huru haro hari kiamat huru haro ni makna apa gementar dan kocoknya hari kiamat saya baca hadis ni sebagai akhir eh sebab masa nak sapar 198 an abdullah bin ibni umar عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين الله يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف البخاري أذنيه Al-Bukhari 4938 dan Muslim 2862 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin suratul mutaffifin ayat yang kene Hari berdiri manusia untuk menghadap Tuhan sekalian alam Semua dah duduk dalam keadaan tunggu belaka diri dia sendiri untuk menerima balasan masing-masing sehingga ada di antara mereka yang tergelar dalam air peluh setinggi dua telinga dia. La ilaha illallah. Kena duduk di dalam air cema, air peluh manusia titik tak, tak, tak, tak, tak. Siapa kedua telinga ni? Cuba kita gambar katanya, kita turun dalam air, kita pandai berenir, tak pandai berenir, tapi di pada mahsyar sikit lagi, banyaknya air peluh yang sangat busuk sehingga siapa di telinga ataupun siapa di hidung tiap-tiap orang. Okay. Allah, nah. Sebab tu kita kena kena minta sama dengan Allah Taala. Minta menjadi kita selamat. Jangan sampai kau kita duduk di dalam keadaan yang susah payah di pada mahsyar sehingga kena duduk di dalam cemar busuk air peluh. Cek okay, orang ada duduk di dalam hadis ni wal iazubillah orang tu tanda katanya dia kena duduk di dalam neraka nah orang hok duduk di dalam air peluh siapa kau radak telinga dia orang ni jalar kena pergi ke neraka wal iazubillah maksud ha, ada itulah nah insyaallah kita sambung semula hadis yang ke-199 di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.